નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોની અંદર કપાસના ભાવની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવશું ને કેટલો ભાવ વધ્યો તે પણ જાણશું તો વિડીયો પૂરો જોજો ને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો તો મિત્રો જે કપાસના ભાવ સતત ગગડી રહ્યા હતા તેમાં છેલ્લા ત્રણેક દિવસથી રિકવરી થઈને મને સોથી લઈને એકસો પચીસનો સુધારો થયો ને જે સરકાર છૂટની વખતે ખેડૂતોને દસ કલાકની લાઇટ આપી ખેડૂતો સાથે સીએ એમ કહેતી પરંતુ તે સરકાર અત્યારે ખેડૂતો માટે કાંઈ જ નથી કરતી ને આજે પણ કપાસના ભાવમાં મને વીસથી લઈને ચાલીસના સુધારા સાથે તેની ક્વોલિટી મુજબ પંદરસો પચાસથી લઈને સત્તરસો ત્રીસ સુધીના બોલાવા લાગ્યા હતા તો મિત્રો અત્યારે બજાર માત્ર ન્યુયોર્ક વાયદા પર ટકેલું છે કારણ કે સીબીએ એમસીએક્સ વાયદા તો બંધ કરેલા છે એટલે હવે ન્યુયોર્કમાં કંઈક એવું બને તો ખેડૂતોને કપાસના ભાવ અઢારસોથી બે હજાર મળી શકે આજે રૂહની ગાંસડીમાં ફરી એક હજારની તેજી સાથે ભાવ સાઠ હજાર પાંચસોથી એકસઠ હજારના થયા હતા ને બીજી તરફ ન્યુયોર્ક સેટ વાયદો ચોર્યાસી સેન્ટનો બોલાતો હતો ને ભાવ વધતા ફરી ખેડૂતોના ચહેરા મલકાયા હતા તો ચાલો જાણી લઈએ હાલ વિવિધ માર્કેટિંગ યાર્ડની અંદર કપાસના ભાવ કેવા ચાલી રહ્યા છે તે રાજકોટ પંદરસો એંશીથી સોળસો ને નેવ અમરેલી એક હજારથી સોળસો ને બાણું સાવરકુંડલા પંદરસો પચાસથી સોળસો ને સાઠ જસદણ પંદરસો પચાસથી સોળસો ને પંચ્યાસી રૂપિયા બોટાદ પંદરસોથી સત્તરસો ને પંચાવન મહુવા ચૌદસો એકસઠથી સોળસો ને ચુમ્માલીસ ગોંડલ ચૌદસો છપ્પનથી સોળસો એક્યાસી કાલાવાડ પંદરસોથી સોળસો ત્રેપન રૂપિયા જામ જોધપુર પંદરસો પચાસથી સત્તરસો ત્રીસ ભાવનગર ચૌદસો પચાસથી સોળસો ઓગણસિત્તેર જામનગર તેરસો ચાલીસથી સત્તરસો પચીસ બાબરા સોળસોથી સત્તરસો રૂપિયા જેતપુર તેરસો એક્યાસીથી સત્તરસો સત્તર વાંકાનેર ચૌદસોથી સત્તરસોના ત્રણ મોરબી પંદરસો પચાસથી સોળસોના ચાલીસ રાજુલા ચૌદસોથી સોળસોના ત્રીસ રૂપિયા હળવદ ચૌદસો સાઠથી સોળસો અઠ્ઠાવન વિસાવદર પંદરસો દસથી સોળસો છત્રીસ તળાજા તેરસો પચાસથી સોળસો અગિયાર બગસરા પંદરસો પચાસથી સોળસો ત્રાણું રૂપિયા ઉપલેટા પંદરસોથી સોળસો પંચોતેર માણાવદર પંદરસો નેવથી સોળસો ને નેવ ધોરાજી ચૌદસો સોળથી સોળસો ને એકતાલીસ વિંસ્યા પંદરસો પંચોતેરથી સોળસો પાસઠ ભેંસાળ પંદરસોથી સોળસો એંસી ધારી તેરસો પચીસથી સત્તરસો એક લાલપુર પંદરસો નેવથી સત્તરસો ને એક ખંભાળિયા ચૌદસો દસથી સત્તરસો રૂપિયા વિસનગર ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને સત્તાવન વિજાપુર ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને એકતાલીસ કુકરવાડા ચૌદસો વીસથી સોળસો ને તેર ગોજારિયા પંદરસોથી સોળસો સાડત્રીસ રૂપિયા કડી પંદરસો અગિયારથી સોળસો નવ્વાણું પાટણ પંદરસોથી સોળસો અડતાલીસ થરા પંદરસો એકાવનથી સોળસો ચાલીસ સિદ્ધપુર પંદરસો એકાવનથી સત્તરસોના પચીસ રૂપિયા ગઢડા પંદરસો સિત્તેરથી સોળસોના બાસઠ ઢસા પંદરસોથી સત્તરસો એક ધંધુકા પંદરસો એકસઠથી સોળસો તોતેર વિરમગામ તેરસોથી સોળસો ને એકત્રીસ રૂપિયા ધાંગધ્રા પંદરસો સિત્તેરથી સોળસો એકાવન અંજાર પંદરસોથી સત્તરસો ખાંભા બારસો પચીસથી સોળસો ત્રીસ ધાંધલપુર પંદરસોથી સત્તરસો રૂપિયા